八十七订阅了。 废话不多说，马上就在公布之前承诺大家的小惊喜。这个惊喜就是斗阵公仔抽奖，办法如下：请先订阅《母乳 Overwatch》，并在最新的一部影片下方留言“我要抽”，即可参加抽奖。统计将会持续到十月十日，请把握时间哦。 他他他惨！他惨！哇，切爆切爆！不要忘记晋江了，惨。